Backend Framework derslerinin 5. videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde veri silme işlemini anlatmaya çalışacağım. Şimdi şuradaki ekranda listelenen ürünlerin herhangi birisini seçtiğimizde Label 1'e ID'si geliyordu değil mi? Biz ID'ye bağlı olarak ürünü silmeyi yapalım bakalım. Var, result demeden önce tabi veri tabanı oluşturmam gerekiyor. Veri tabanı nesnesini kopyalayıp yapıştırdım ve ID'ye göre de ürün bulma işlemini yaptık. Ürün silme işlemi de şu şekilde db ürün tb remove result diyoruz. Result no, result dedikten sonra e, remove'la kaldırdık ve değişiklikleri kaydetmek için db save change dedik arkadaşlar. Çalıştırıp görelim. Ürünümün listelendi. Ürünümü seçilen sil işlemiyle e, devam ettirdim. Tabii e, yeni bir listeleme işlemi yapmadığı için herhangi bir e, aktivite olmadı. Tekrardan çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi ürün listemiz boş geldi. Ürün silme işlemimiz de bu kadar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.